нар тәуекел деп тұрған аманат дейміз бе қиянат партиясының міне үш өкілі мына жерден әдет түсіріп тұрмын қазір кішкене жүргеннен кейін арт жағын түсіндіремін мынау қиратылып жатқан соңғы секциясы элеватордың жетісу облысы кербұлақ ауданы сәржөк ауылында ауданның орталығы мұны мен түсіріп, жат, түсіріп тұрған себебім түсіріп тұрған себебім түсіріп тұрған себебім элеваторды көздеріңізге елестетіңіздер істеп тұрған ол назарбаев билікті алған кездегі президент болғандағы тәуелсіздікті жариялағандағы 91 жылғы қазақстан ал мынау назарбаевтың ә, жеткен жетістігі егер қасым жомарт кемелұлы жаңа қазақстанды өсіп елестетсе мына елі батыр құсап не болмаса қазақстанның онда жетсек екенбіз оянайық қасым жомарт кемелұлы сөзден іске көшіңіз мына тамырларды жұлып тастап назарбаевтың нағыз, нағыз мемлекет құруға кірісіңіз болмаса орныңызды босатыңыз қашанғы халықты үміттендіріп қойып бешірағы күйде боласыз тегінен тегін үш рет ант бердіңіз бе әлде қазақ халқының тарихы ойыншық тағдыры алға қазақстан аттан қазақстан сөзіндегі емес ішіндегі қазақстанды құрайық алға